Adaraa Waaqayyoo, adaraa Waaqayyoo for the first time isinan dhadhaa viidiyoo kana nama miliyeena birayyuu naaf ga'u sheerdhaa godhaa. Ah. Hattuu maqaa kootiin nama zarafaa baatetu qabamtee amma poolisii dhaabaa jirti biyyarraa. Hattuun kun eh, hordoffii baay'ee booddee qabameera. Namoonni birrii keessan zarafame waajjira poolisii sana deemtanii akka gabaafattaniifanii hadaraa waaqayyoo hundumti keessan viidiyoo kana namni ilaaltan sheer naa godha. Hattuu tokko ture hattuu maqaa koo fi maqaa nama luba goobanaa jedhamuun birrii zarafaa ture. Eh, ani Daastaan Sarmuutii ani luba goobanaan jedhama jedhee maqaa lubootaa maqaa faarfattootaan kan namoota nagaa namoota hojjetatee bulan kan zarafaa turantu jiru. Namtichi kun amma hordoffii poolisiitiin qabameera. Kanaaf viidiyoon kun nama baay'ee bira haa ga'u. Piliis naa sheernaa godha keessuma warri birrii nyaatamnee jettanii uwwattan dhaggeeffadha inni birrii keessan maqaa namootaa nyaataa ture qabamee poolis xaabiyaa jira amma please sheernaa godhaa viidiyoo kana please please please namoota baay'ee biraan nagaa namoota baay'ee akkana booda waa'ee kanaa gadi ba'inaa sa'u adaraa waaqayyoo viidiyoo kana sheernaa godhaa hundi keessan namoonni dhibba lamaa fi wayya saba kun amma sheernaa godhaa namoonni dumaa bira haa qaqqabu nama maqaa koon maqaa tajaajiltootaa irraa birrii zarafaa ture jira. Gara birrii miliyoonii meeqa kan jedhane isaan beeku amma qabamee poolis xaabiyaa jira hordoffii guddaadhaan. Kanaaf dhaggeeffadhaatii irraa warra kaanis baradhaa waldaa banatee nama jirudha waan isin garramu amma akkan dhaga'utti waldaa banatee nama jiru tajaajilaa paasterii haa ta'uu isaa appoostilii haa ta'uun beeku hinjiguu nama maqaan isaa jedhanii amma poolis xaabaatti qabamee jira ammuma reefu faarfataa girmaa kuusaatu naan Oduu kana obboleessa koo Faarfataa Girmaa Kuusaa Waaqayyo Gooftaan si'aa eebbisu akkasumas obboleessi eh, kan biraan odeeffannoo adda addaa nu gargaaruudhaan eh, asirratti nu wajjiniin ture eenyudha kan inni jedhaa jiru ayyaan tukkitila. Ah, Qoya amma qobaatti duukaa isa qabu. Ijaa kana viidiyoo kana sheer godhaa hundumti keessan warra ammas jirtan hadaraa waaqayyoo sheer naa godhaa hattuun qabamteetti. eessa hungeessu raajii sobduunke faarfataa sobduunke ቅባ ጥርሴን ከነ ቦደ መቃነ ማነገዱ የትም አትደርሱም። እግዚአብሔር እንደዚህ እያባረረ እያሳደደ ይይዛችኋል። ሀቱን አከቲ መቃነማ ነገዱ መቃነማ እንደልደልቱ መቃነማ በሌሲቴ ዳሎተ ዘረፍቱ ከነ ቦደን ጅራቱ waaqayyos nu gargaara isinis of eeggadhaa dhalootaaf immoo barumsa akka ta'utti hadaraa waaqammas dabarsaa dabarsaa viidiyoo kana maqaa namootaan zarafti hattuun አንቄሰ በሉን ጀደማ አንፈ ደስታኝ ሰርሙን ጀደማ አኒ አበቤ ተመስገን ጀደማ እያሉ የሚያጨበረብሩ ነሞት አከከና ብረጋ ሁንድ ኬሰን ሼር ጎዳ ፕሊስ ጀች ሼ ሼር ጀቱቲ ቡአ ብሪን ባፍተን አለወተ ወጅን በራራ ወንቴ ማሊፊ ነመ ባየ ዘረፈ ማጅረ ከናን ነመ ባየቱ ሀተ ማጅረ ነመ ባየቱ ኛተ ማጅረ namoonni nyaataman kun immoo dhufanii dastaa maqaa kee nurraa fudhatee abaluu maqaa kee nurraa fudhatee footoo kee achirra jira footoon koo ana miti an kunoote laa isa aasaa jiru dhaloonni kun ogummaa horadhaa dhaloonni kun adaraa waaqayyoo utuu waan dubbatiin utuu waan hojjetiin dhaabbadhaa tasgabbaa'aa gaaffii gaafadhaa karaa keessan ilaalladhaa hubannaadhaan beekumsaan socho'aa wanbadeen abbaan ala isinin nyaatiin yaa lammii habbaan barbaadde isinin zarafiin namtichi kun amma akka faarfataan girmaan kuusaa irraa naaf qoodetti maqaan isaa inni sirriin hinjiguu jedhamaa moo hinjiguu jedhama. hinjiguu jedhamaa ማይደ መቃሼ ናኖ ሸዋ ሜዳ እቶ ግርማኑ ፌና ያጋመስ ነገላ በዲ ናኖ ሸዋ ሜዳ ራ ወልዳ በነቴ ነመጅሩ ታጃጅላ ይሰዋን ስንቡ ወልድ ጉጄ ናኖ ሸዋ ሜዳ ጉጄ ናኖ ጌደሙ ጅራ ወልዳ በነቴ ጅራ ታጃጅላዳ <laughs> ወልዳ ቀባም ፓስተሪ ጌሰን ይጋ ኩነላ እላ ፓስተሪ በረከናጋ ከንንሞን ብሪ መቃነ ከንንሞ ብሪ ፍደቱ መቃ ሉበ ጎበና ጀደሙን ፍደታ ይደን luba goobanaa namni jedhamu namni beekamaan namni jaalatamaan jira fakkaata anillee hin dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namichi kun maqaa namaatiin birri nyaata kan ittiin birriin baankii galu maqaa luba goobanaa maaloo gammachuu jedhamu jedhan amma namni birrii nyaatame poolisiin federaala tokko hordofee hordofee namticha qabanii naannoo gar iddoo jedhamu achuma oromiyaa keessa buraayyuutti mana hidhaa jira. Kanaaf warri birriin keessan kanaan dura birrii kuma dhibba dhibba lama maaloo jettan nyaatamtan waajira poolisii kanaaf dawwalaatii odeeffannoo ga'aa kennaa fi dhaqaa irratti ragaa baadhaa dhaqaa birrii keessan barbaaddadhaa ilaa hattuun keessan waajira poolisii jira amma sa'aatii kana. Okay? Isa kanaafi odeeffannoo kana nama hundumaaf sheernaa godhaa. Namni maqaa koonis maqaa tajaajiltoota kan biraan maqaa lubootaan maqaa faarfattootaan birrii nama zarafaa ture namni hin jigu jedhamu qabamee buraayyuu naannoo garbeelii mana hidhaa jira. Buraayyuu naannoo bataskaana garbeelii poolis xaabiyaa jiru keessa mana hidhaa jira amma sa'aati kana. Odeeffannoo kana obboleessa koo Faarfataa Girmaa Kuusaatu naan ga'e Waaqayyo isaa eebbisu warra wanta kana hordofaa turan keessaa tokko dhanni oduu isaa jalqaba kana dhaga'e sumarraati. Ijaa kana warri nyaatamne irraa maqaa feesbuukii footoo keessa achirra jira. Eh, dastaa wajjin hojjenna naan jennaa nan birri koo kenneefi eh, luba goobanaa afaa wajjin hojjenna naan jennaa nan birri koo kenneefi kan jettan lubii goobanaa namni jedhamu wanta kana hin beeku jedhan akkanammoo namni oduusaa dhaga'utti akkuma koo miskiin annis kanaaf maqaa namootaan warri nyaatamtan namni cisi nyaate Itoophiyaarraa waldaayyuu qaba. Waldaansa naannoo Ashwaa Meedaa Gujee waldaa banatee jiraame sa'u. Ilaalaa waldaa bana kanaa gaa. Abeet abeet kana waldaa waaqayyoo jenna gandaa seexanaa hin nagaa. Eh? kana waldaa waaqayyooti jettumoo gandaa seexanaati jettu iddootti dhaloonni akka gaara bigitti gatamaa jiru kana lafatti dhaloonni akka qoshaashaatti gatamaa jiru kana kanaaf dhaloonni kun dhaabbadhaa of ilaalaa dhaloonni kun tasgabbiidhaan hojjedhaa jarana tasgabbiidhaan godhaa waan gootan ogummaadhaan godhaa waan gootan gaaffii gaafadhaa gaaffii gaafadhaa hattuu kana waaqayyo gooftaan maccaa tokkoo tokkoon ganaashii saaxila kan maqaa namaas maqaa waaqayyoos kan xureessitu acabarbaarii wanbadee duurriyyee karaa waldaa nutti galte koronaa vaayirasii hafuuraa kana koronaa vaayirasii karaa amantii nutti nam'e kana koronaa vaayirasii amantiin dawoo godhatee wangeela dawoo godhatee nutti nam'e kana waaqayyos nurraa lola nus ogummaadhaan ofirraa haa lolluun isin jedha. Kanaaf warri nyaatamtan hundumti keessan namtitti kanatti waajjira poolisiitti dawwalaa odeeffannoo ergaa waajjira poolisii. Eh, na dide naan jedhaa jira girmaan kuusaa maaf akka sididuun beeku elaa girmaa kuusaa viidiyoo kana gaafa argitu footoo nama lamaa kan fakkaattu jala jirti isheetti bu'i dhaqii footoo nama lamaa kan fakkaattu waliin yaabbattee jirti girmaa kuusaa isheetti bu'i achii booda singalchaa eh, achii odeeffannoo bal'aa waa'ee namtichi kanaa immoo itti nuu qoodda. Kanaaf hundumti keessan wanta kana sheer nuu godhaa. Eh, Hattuu maqaa keenyaan nama zarafaa ture tokkotu qabamee waajjira poolisii qajiru dhaga'ee nama kana iddoo kana jiru. yeroo dheeraadhaa isa iddoo kanarraa odeeffannoon kun garuu namoota baay'ee bira dhaqqabuu danda'uutu irra jiraata. Kanaaf innisiin paasterii qeesii qebettessee ittiin ittiin zarafamaa jirtan aci barbaarii hattuu ta'uu ishee akkas hin bartaniifani. Boleettiin tokko meerra kuu kuusaan dhabaa hiraamanii akkamittiin immoo. Meerra jirtaa girmaa gosa ilaalaa jirtaa as keessa. Yoo ta'u as keessa ilaalaa jirta iyyuummoo ta'e aadiin si godhaa. Okay, anyway, sin dhufta. Ijaa kanaa obbolota koo odeeffannoo kana namoota biraan eh, naagaa adaraa waaqayyoo hunduma keessaniif nagaanaa baay'atu eh, akkaataa kanatti kan zarafamaa jiru nama tokko nama damamiti miti aci akka koronaa vairasitti baay'attee guutteetti. hattuun duriyyee wanbadeen maqaa waaqayyoon maqaawwan geelaan qabattee kan dhota zarafaa ooltu dinqisiisaa Solomoon iski waan ishee ergootu yoo qabaatte kottu godheera. I namoonni uh, can't why you are not allowed to come. Kanaaf hundumti keessan viidiyoo kana please alaa namoonni dhibbi afurii wayisarra jirtan kun viidiyoo kana hundu sheer godhaa maaliifi namni odeeffannoo kana hin dhaga'inaa dhagahu namni baay'een footoon dastaayin sarmuu waan achirra jiruuf yookiin footoon sanbadii achirra waanta jiruufi namni tokko footoo namtichi maqaa footoo koon feesbuukii baneeru kun waan isin dhibu anillee taasisuu hin danda'u bilookii na godheera agartee maqaa kon nagaraa jira waanta ta'eef akkan arguun barbaadu jechuudha anaan bilookii na godheera namoonni iskiriin shaatii godhan yommuu natti erganii keessagalee tanan riippoortiin kun adeegaa amantaa taphadhu hattuun kun anaan bilook na gooteetti. Waan isin garramu irran isinii deebi'a. Namtichi kun tajaajilaadha. Isayyuu waldaa banatee jira. Ashwaameedaa naannoo Gujee iddoo jedhamu maqaa waldaa maaliti kun gandaadha malee gandaa isaa qoshaashaa keessa buusan. Gandaadha kun. Gandaa banatee jira iddootti nama saamu. Gandaadha kun. Waldaan akkana miti. Waldaan lafatti lubbuun fayyudha. Lafatti namni cabee wal'aanamu. Lafatti dhukkufataan fayyu. Lafatti wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamuudha malee iddootti wambadeeni eh, teessee nama zaraftu miti waldaan. Kanaaf namtittiin kun hattuudha. Maqaan ishee hin jiguudha. Qabadhaa. Amma sa'aatii kana naannoo Garbeelii Buraayyuu waajira poolisii jira. Dhaaqaa odeeffannoo keessan achitti dhangalaafadhaa. Eh, A proof single change like a root single change. Back when I don't know. Internet would do something like that. Is that please, please, Hadarawa Kayo, Otuu to share Gorin in their video can. I want everybody to hear me clearly. Namni hundumtinu akkana dhaga'uun barbaada. Dhaggeeffadhaa ana qofa miti. Maqaa nama hedduu saamamaa jirtu. Dhaggeeffadhaa. Namni maqaa namaan isin saamu amma qabamee jira. akati dhaqaatii gaafatadhaa waajjira poolisii dhala mucaan tokko asirra jirti amma dureetti abdisaa qoshaa ishaa akka kee kana faate namni nama na mate na faana so Ani ishee fan dubbadha iddoo kana sima ani dirka man kabun talo An gadi be sti muda beesitti muudhaaf dirqama hin qabu intalli dureetti maaya qoshaa ka kana jira ma ja so Ani si ko da jira yo bararam te yoo baraaramtee fedheen nyaatamu mirga keessaan dhaqi nyaatame. Isan ti mu istete chi asi dhiistee techi metla te understand sar mu duubaa dhufees irraa fudhee waaqayyo duubaan si galabbatuuti. Inni dhageessuu sitti himu. Maal isheen kun hattuun keen si zarafee inni akka kee halkaashaan inni akka kee ishee dureetti hiramtu kana. Hattuun akka keen si baay'ina poolisii jira. Dhaqii birii keessa ragaafadhu. Ishii maal isheen kun kana maal gootama moo jira warra guddaa keessa immoo muu akkasii baay'ata. Warra nama nama gaarii meeqa namatti gaddisiifti. Ijaa kana anamma addana taa'ee kanan kana haasa'uuf dirqama qabaaf miti baay'isa baay'ina. I don't have responsibility. And had to mutanta ke sirra buqiste wa deemte understand sermon understand it man si e ordof si e gufin qabon. Policy bitan, okay? I'm just trying to help you. Sigar garum barbada Iran. Namni birri sobaan maqaa keenyaan isinirraa nyaateeru hordoffii poolisiitiin qabamee amma waajjira poolisii buraayyuu naannoo garbeelii iddoo jedhamu jira. Maqaan isaa hin jiguu jedhama. waldaa banateeyyuu tajaajilaadha hattuun keessan. Dhaqaachitti odeeffannoo keessan birrii rasiitiittiin baankiitti isaa galchitanii wajjin dhaqaachitti qabadhaa. Dhaqaatti farachiifadhaa. Hattuun akkasaa tokko madheenya kana waggaa kudha jaatti farameera maneedhaatti. Akkuma isaa kana kan nama zarafu. Alan isin baasaa, Ameerikaan isin geessaa, Kanaadaan isin geessaa jedhee namootarraa zarafee qabamee amma waggaa kudha jaatti farameera. dhaqaattuu keessanitti farachiifadhaa. Okay? Lamuu lammataa maqaa namaa na jiraa. Hattuutti maalaatte hattuun hattuu hatti baqa sinatte warra sinatte illee dhugaa waaqayyo. Okay? Yookiin hattee fiddeette birricha ta'a. Kanaaf of eeggadhaa isinis yoo namni isinitti himu hin dhageessan yoo namni waan dhugaa isinitti himu isin hin galu. Anaanuu bilookii nagoote hattuun sinimu jiitu camadaa dhaqee gaafan itti haasawuuf yookiin immoo riippoortii gochuudhaaf ni yaadu maqaa koonatti anaan bulook na gootetti. An arguun danda'u. Namatu footoo kee turre jiraanaan jedhan. Footoo maatii kee baatu turre jiraanaan jedhan. Otuma ta'ee iyyuu immoo piroofaayil piikcharii yoo namni footoo koo kan irra nama kuma dhibba meeqa ta'a. Namni hammi kun yoo birrii sin gaafateen walaattuu sin. Attam sin irraa hafee dhugaa. Mee anuma hafuu na argaa biyya kanatti. Majaa'iba qabdu lakkii. Ani raawwa qayyoo hin shawwadamiinaa please. maqaa wangeelaan maqaa tajaajilaan maqaa waldaan aacibarbariin duuriyyee wanbadeen biyya lafaarra guuttee baateetti. Okay? Inni kaan officially, inni kaan directly, inni kaan indirectly isinata malee kan isinatu baay'atee ba'eera. Agartanii maqaa lubootaan, maqaa faarfattootaan, maqaa namoota jaallatamanii gara keessan dhufu. Aan isin gargaaraan jira malee dirqaman qabu kana yoo haasa'uudhaan baay'isa wayya. Isa waan amma haasa'u kana haasa'uuf dirqaman qabu garuu dirqama lammummaa koon ba'ataa jira hin hatamiinaa hin shawwadamiinaa hin nyaatamiinaa warra itti barbaaritti birrii ergitan footoo baluu xura jira jettanii hin shawwadamiinaa wanti immoo baay'ee nagarrame birrii kana warri galchitan hundumti keessan baankiidhaan galchitaniidhan akka ni beekutti baankiin instituushinii seera qabeessadha. Baankii caalaa instituushinii seera qabu hin jiru. Baankii caalaa ragaan itti poolisiif dhiyeessuu dandeessu hin jiru. Kanaaf rasiitii ittiin baankiitti galchite qabadhuudha amma namtittiin waajjira poolisii jirti. Ijoolleen naqamteerraa, jimmaarraa, biyya arabaarraa, amboorraa, addis iddoo adda addaarraa gaaffii akkasii qabdan warri namtitti gargaraatan yoo jiraattan dhaqaatii birrii keessan irraa fudhadhaa. Okay? Kanuma isinitti hin barbaada eh, warri kaan eh, warri kaan warri kana booda nyaatamuuf jettan yoo jiraattan adarraa waaqayyoo hattuurraa of eeggadhaa. Okay? Hattuurraa of eeggadhaa. Waaqayyoo isin eebbisu. Viidiyoo kana namootaaf sheer godhaa. Walumaa galatti waa'ee wanta kanaa ilaalchisee lammuu lammataa hin haasawani. I don't care. Maaliif kanayyuu gochaa kanan jiruuf dirqama lammummaa bahuudhaaf malee kun wanti tokkoon isaanii ilaallate miti. Okay? Hattuun kumni shan ta'u diida kanaa understand ettee yoo qamisii kee surree keessa rabaafataa oolte andestaan har'aa boorga dhibee himattan ibsa miidiyaa kennuuf hin qabu. I don't care. Kanayyuu kanan godhu anummaadha. Okay? Anummaa waan ani isin yaaduuf waan isin kabajuuf. Kana waan an godhaa jiruuf. Kan akka dirqama kootti ilaaltu taanaa ishee wadamtaniittu. Kana booda kana ilaallatee waan tokko naasawwan. Okay? Kana booda kana waan takka kanaa wanta oduu talkaashee akkasii ilaallate homaa hin haasawu. Aan dastaan sarmuun feesbuuk akkaawuntii peejii tokkoof profaayilii tokko qaba kanuma. Kanuma kan biraa qabu tokkorra foloowerii dhibbaaf soddomii shana qaba tokkorra gara kuma dhibba lamaa kan ta'utu jira inni tokko peejii kooti inni tokko immoo profaayilii kooti. Kanarraa kan hafe kan biraa tokkitti hin qabuun. Okay? Kanaaf hin shawwadamiinaa namoonni kan biraas faarfattoota bebe'a addisuu sanbani ta'uu danda'a. Maqaa namaa namni yoo dhufee isin nyaachuu barbaade birrii keessan hin kenninaa dura dastaa isa kanatti taasisuu dandeessuu qabda. dastaa isa kanatti yoo haasofteetta ta'e inni seeradha. Kanarraa kan dhafe birrii keessan baankiitti galchan dhaga'een jira. Baankiin immoo rasiitii sii kenna. Rasiitii baankii kee qabadhuuti hattuu keessan dhaqaa waajjira poolisiitti barbaaddadhaan isiniin jedha. Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u jiitu hin galagaltee gaarii bira. Andastaan dhimmattanii Sa kaara miika shifaanaa soofin qabu. Isaa kana isin jedha. Waaqayyo isin hojii ta'u kanuma isinitti dubbachuudhaaf iddoo kana dhufee akka gurbaan sun qabameera jechuu dhaga'een ammumaa faarfataa girmaa kuusaan natti hime ani immoo dhaga'een isinitti himuudhaaf dhufe daasool eh, kanarraa kan hafee waan biraa waan jedhu qabu odeeffannoon ammaaf qabu kanuma namoonni namni maqaa tajaajilaan nu nyaateera maqaa banuun maqaa keen jettan hundumti keessan yeroo darbe miidiyaadhaan gadi bahee aan akka wanta keessa nama kan hin qabne ifa sinii godheera amma immoo kana dhufeef namtichi hattuun sun qabamee waajjira poolisii akka jiru odeeffannoo dhaga'ee sinitti muudhaaf dhufe aqaatii hattuu keessanii wajjiniin diil godhaan isiniin jedha waaqayyo milkaa'inaan isin agalchu moo'ichi isiniif haa kennu hattuu haa salphisu hattuu haa qaanessu leebaana yeleebaa tabaabari yaa'u ishee ነው ለቹ ሸዩ ጎፍታን ሀሰልብሱ hattuun waan barbaadde ጎቴ zanaa ettee deemtu immoo hin hafa kana booda seerri jira. okay? Biyya seerri jirutti akka barbaadde gootee maqaa namaan nagaduu hin dandeessu. Warrumtiyyuu maqaa galgaayiidhaan nagaduuf qophaa'aa jirtan hoo jiraattan tokkoon tokkoon keessan isinis irraa barumsa argadhaa. Hattuu kanarraa barumsa argadhaan isin jedha. Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u ulfaadhaa kana caalaa turuu hin danda'anii